walokuaga na maubalozi yao wanaishi kama mimi au vipi? Mimi siku zaidi mwanzo na mejisha hadi juisi pochi. Umeelewa? Yani kila kitu changu mimi inakuwa kama ningemwa yellow yellow, ila hela ndo nyekundu. Sababu siwezi kuzibadilisha ni za Jamhuri ya Muungano au nikuonyeshe, maana ukawahi kusema balozi kibunda kipo Eh, mashallah mwenzangu, ukitembea tembea mna mmoja ni wage elfu kumi kumi. Winnie, Winnie Princess sio kinyonge. Eh, wewe mimi ni balozi ambaye nina hela sasa hivi kampuni yangu inalipa hela. Ngoja niwagie kwanza elfu kumi kumi. Malamba kwanza elfu kumi elfu kumi. Mm. Kama na sio kinyonge hadi kama lamani la. <laughs> Mshikata. Kamata. Naishi. Alafu atuendelee kuhusu, unaomba muongelee kwa respect, what is Queen Princess, what is win Princess. Yani win Princess ni all about money, ushindi ni papo hapo. Mimi mwenyewe ni, ni, ni balozi kuna siku nikajiunga bila kuiambia kampuni. Nilivyojiunga nikajaribu kubeti, bwana, mimi nimeshinda laki mbili. Kwa hiyo unajua kuna ile na hela tayari, alafu unaona kuna ushindi, so unaona when princess is, all, is not all about sport and betting it can make you rich. Ni kazi pia, kuna watu wana mikeka yao kikuonyesha imewatajirisha. Kuna watu mimi nawajua wanakula bata sana, wananunua sana vinywaji, wana pop all about betting. Unakuta mtu yani ameshaweka maisha yake kwenye betting, na sio kitu kibaya kama kwa mwizi sasa bora ubeti, bora wejambazi. Si bora ubeti zako unaanza na jelo unajikuta una 10000 10000 elfu una laki mbili, laki mbili mbele yao. So I think um, Wind Princess wamekuja kufanya kitu tofauti sana kwa vijana pia. Ni ni ukiangalia tu kijana kishafika miaka kumi na nane anakuwa mtu mzima. Kama mtu mzima huna kazi ya kufanya huu mji, utatolewa masega kaka. Mm. Kwa hiyo Win Princess ni kazi ile, ukituliza akili unaangalia, kila mtu ana laki namba zake, ni kujijua tu. Bahati yako iko leo huko unacheza zako, mimi mwenyewe na wewe naweza nikabeti siku nataka ada na wadada tena, sisi wasichana tukipata nafasi ya kubeti tuna maana si muda tunao na hela tunaijua, ila tu kama kakitendo nikawa wanaume wa kaka, ila shoga yangu mimi juzi nimebeti, ah, siachi yangu kuonyesha hapa <laughs> siwezi kuacha. Nionyeshe. Ah, unataka niloge. Mimi nakuonyesha tu jambo langu lilipofikia jioni ya leo. Ngani unashabikia hapa Bongo? Ngani unakuonyeshe? Eh? Timu unashabikia hapa Bongo? Kiukweli sielewi nashabikia shabikia vipi kwa sababu Simba wananichanganya, Yanga wananivuruga. Huyu mara apige saba, huyu mara afunge tatu. Nachoweza kusema tu mimi ni mtu wa betting, naweza nikabeti kwa Yanga nikiona wako mang'amng'amu nje ya geti Yaani nikiweka tu hivi kwenye mikeka yangu naanza kuweka betting point kisha tu mbona mbona mahela anakimbia sana. Unaenda kuna beti Yanga. Naangalia mbona kama Simba leo bwana chama chora yuko very very mpenzi. Naona mpenzi anatoa hela leo na beti. Kwa hiyo siko very specific kwenye timu. I just do what gives me money. Ukiangalia ni princess kusema uchague timu moja ni swala ambalo sio rahisi kama unavyoliongelea, lazima uwe na timu tofauti ili pia ushindi wako na bahati yako iende na hiyo siku, si ndio? Na kama juzi nimebeti zangu kwenye nini ile Man City mwenye mkeka umetema, mashallah, Haaland hajafanya uongo. Kwa unakuta hivi vitu pia wasichana wengi tumejenga kwenye michezo ya upatu sijui nini. Kama unaweza kucheza upatu ukasubiri milioni, wewe huku papo hapo wewe amna cha mambo ya kikoba la nini, ni papo hapo, umeweka elfu kumi na tano umecheza, imeingia elfu hamsini na unajua sasa michezo kama hii ya betting na winning na lucky, you have to, to, to draw your money. Watu wanataka kufanya, ukishazalisha beba kilicho chako, kafanya mambo mengine, rudi ucheze, kwa sababu Win Princess ipo kwa ajili ya kukupa wewe. We don't take anything from you. You we give you money, we give you life, we give you support and we give you games. Sababu maisha sasa pia hata kucheza Candy Crush bila bila bila hela nayo inachosha. Ah. Una... Amba cheza game lina hela. Yaani unacheza game unapoteza muda. Eh. Yaani hii nimwambie Win Princess ni online betting and sports na ni casino pia, na ni, ni, nikisema Win Princess ni nini? Ni kama wewe sasa hivi una shilingi elfu kumi yako, lakini unatamani upate elfu hamsini na wewe mashallah, sio mwizi huwezi kukimbizana na watu na, vip, na vipande vya tofali ndugu yangu, watakutwike kukichwa ubongo utaukutazwa na uchota hapo, hawezi kuinua. So elfu kumi yako unaifanyaje? Unaweka kwenye simu, unajisajili, unaingia tu www winprincess.co.tz. Alafu kisha maliza hapo, unachokuwa unachokifanya pale, unakutana migemu kibao. Sasa wewe ukicheza bila kujiregister na kuwa ni free games. Sasa unacheza sudoku. Sasa ukishaingia winprincess you have to register yourself. Kuna mahali pa kudeposit hela, jinsi ya kuweka hela, maelekezo yako kwa njia ya Kiswahili tu, kwa sababu Watanzania na tumungu wetu, unajua Baba Nyerere alituachia lugha ya taifa na tuko tayari kuipoteza so Kiswahili kinatamba pale, uweka malipo yako, muaga mapesa yako, chukua hela yako hapo hapo, yani vitu ni hizo all mani. Mimi nimeingia mara kwanza nilikuwa na elfu kumi na tano nimetoka na laki mbili hapa ninavyokuambia, nilikuwa nacheza sema tu mmenikuta, mmenikasisha utamu wangu, na nacheza usiku vipi? Unakijua ki, kinaitwa vieta, sijua vieta hicho kipo huko kindege, kile kindege kuna muda kinaenda hadi namba 100 unakuta umeweka elfu kumi unatoka na milioni. Mimi siwezi kuacha, waniue when please sijui kubeti mimi yani mimi na baba level tukatukuta siku tunagombania mkeka uchanike uti uchane. yani napenda na, na, na sio kupenda napenda hela i can do anything gives me money au ya kubeti sio poa sababu unakuwa umeushikilia moyo wako kama kibakuli cha supu utaki mtu akutikise ikamwagika au ikakuunguza kwa hiyo ukiniongelesha muda ambao una beti pia unakuwa unanichanganya kisaikolojia na unakuwa unanichezea maisha yangu, unaelewa? Uh, betting ni kitu ambacho halali, ndio maana hata watu wa betting pia wanalipia malipo makubwa sana serikali, na ndio maana wanatafuta mabarozi na watu wana makampuni tofauti tofauti. Ukitoa Win Princess wanaongoza, kuna wengine wanajitafuta tafuta huko, ila mimi kampuni yangu jamani, inamwaga hela ah, bwana. Mimi nashindana yaani, kama ni kune wigi au nilieke pembeni, ila nikisema hela sasa mimi sitaki kuongea, unajua gari yangu imefika Eh, ndo utajua ujui. Nyi mtaniita mama mkubwa. Mtaniita mami gigi. Ah, wanaanza kupiga au vindege fly. Okay. Wanajua nina hela. Sina beti tu siku hizi nikibeti laki tano. Kuwa balozi wa kampuni fulani uh, inakuwa ni kama win win situation, upate pesa na lakini pia wao utangaze biashara yao na vitu kama hivyo. Tunakuwa tunahesabu mafanikio yenu kupitia mitandao, kwa sababu mmekuwa mkiweka vitu kama hivyo, lakini pia Instagram account yako kama ambavyo tunaona uh, si haba, unaposti unaonyesha vile ambavyo uh, unakipata kutoka kwa Wawini Princess, unaona matangazo ambayo unayafanya. Ningependa kujua kile ambacho amekulipa uh, ni kile ambacho unadhani ulikuwa na kistahili, ulikuwa na kihitaji, kwa sababu tumekuwa tukiona watu wakipewa balozi fulani zinaishia tu Instagram kwenye press mwisho kwa Wini Beti kweli. Utulia wewe. Unajua unavotaja jina la ni princess pia unamsema na Mungu mbele, asante. Haicho ungekuwa unanipa 5500 kwa siku. Wewe maisha mtani unayejua kama ile mvua iliyopiga jana, ndo huna ubalozi, huna masikio popopo, utaimbele nyimbo mapopopopo ameshalala. Mimi nakwambiaje, hata wangenipa bukubuku, kwa sababu mimi ni mtu ambaye pia nimejituma sana nje ya mitandao, nimejituma ndani ya mitandao na anything you want to get it bigger, inabidi uonyeshe udogo wako na ukubwa kwenye kazi. Malipo sio maana wewe ni mdogo, na nikisema ukweli, minyi ndugu zangu, nalipo hela nyingi sana hela nyingi sana kwa kiasi kwamba siwezi kuipata kiurahisi kwenye biashara nyingine kama sio ubalozi. Leze sasa hivi una receive milioni tatu kwa mwezi au nne. Kikawaida kuna jopo la wasanii na sanaa huko nje, hawana hata show, hawajui atokaje. Mtu anaharibika, ana, anajikuta ana give up tuna tunapitia stress, mtu anajihisi kama value imeisha. So ukishinda kuwa mtu wa fadhila au kushukuru, unataka kuenda vibaya, na ukihisi kama una thamani kubwa kuliko unachopewa, ndo hapo tunapoonaga Eh, mbona kawa hivi jamani, mbona tumuelewi, mbona kama ka data. So you need to be grateful, inabidi uridhike kwanza unachopata na Mungu alipokubariki kwanza. Yani hela zinakuja nyingi, na mimi kwa sasa hivi nikwambie ukweli, sijui nikwambie kwamba hakuna kampuni kubwa ambayo nitafuti, ila tu nimekuwa msiri, nimekuwa na privacy, nimekuwa pia utu. Pesa zipo, kwa sababu unajua watu wote wanakuwa wameshafanya kazi na watu wengine, ila hawajaona faida. Wewe pia wanakuja kwako, wana tatizo tayari la kuamini, wanajua ah tushampaga fulani kazi nguo gigi ndo ataweza. Sasa wewe tayari una kitu kinaitwa uaminiki. Kabla kuomba hela inabidi watu wakuwazime imani then waripe furaha and that's what I'm doing. Mimi waga hata hela sizichukui, naambia sikiza bro, give me your work let me receive then I'll give you my prize. Na hakuna mtu kagoma. Nikirudi hapo kwenye uh, privacy ambayo unaisemea, uh, kuna watu wana wivu kwenye mitandao na of course umekuwa ukiweka princess, sababu nimekuwa mdogo dogo kuliko Mandonga. Ah, wananiwezea wapi? win yani mimi kwa win Mandonga win nishawini, win Na nisha kwa princess, kama ulioni taji wewe litengeneze kwenye kichwa chako niveshe. Yani you can't compare. Hebu unataka kusemaje watu? hapo kwenye wivu uh, juzi uli, uliposti uh, ukiwa umeshikilia Bible, lakini pia ukaandika caption ndefu sana kidizani, kama ulikuwa na approve, unataka approve wrong wale ambao wanadhani mafanikio yako yanakuja kwa sababu ya kwenda kwa waganga, kutoa kafara na vitu kama hivyo. Ile ilikuwaje mpaka ka... uka... tushaambiwa jamani, mnaloga sana, tupeni waganga wenu. Tena mtu anambia gigi midili siku hizi unaitwa wapi? Msichana mwingine ana taibu anakwambia gigi nikutanishe basi na watu wa influencers Nimewanipa barrels na mbedi think nimewapata. Hata siwajui. Maybe tujulishana ni kazi kwa sababu amini Mungu yupo na tusiseme kama nataka kuwa bishop au nataka kuwa mama wa Katale, no. Kizazi chetu kimeishiwa imani. Kizazi chetu kinaishi sana kwenye matamanio. Kizazi chetu kinaishi sana kwenye beefing na mitafaruku. Kizazi chetu hakina support. Kizazi chetu kimemsahau Mungu, let's say that. Kumsahau Mungu ni nini? Wewe kuanza tu kuamini kwamba mganga anaweza kwenda kukutibu kabla wewe hujaongea na Mungu unachokitaka ni kitu mbaya sana. Tumepoteza imani na siwezi kusema ni wao tu, mimi mwenyewe nishaikuwa labda mmoja wa hao watu. Naamini nimeamka, nimenuna, nini nimelogwa. Mm, -mm. Haiwezekani ningajikwa chooni. Kumbe una wengi lako la NS. Wewe uone mbele jana ulilewa ulogwe na nani? Kuna muda upati hela, umekaa ndani unategemea hela ikufuate. Kwa hiyo unasema eh yani alinifunga safari hatari, kumbe we mvivu tu, fanya kazi uone, sijui umeelewa? So na psycho pia unaweza kukaa na watu ambao una rafiki ambaye anakuambia tu, ukiona wewe washakuchezea washakufunga. So imani ya Mungu ikiwa kwanza, au ukikaa na watu ambao wanamwamini Mungu kwanza kabla kujiamini wao wenyewe, ni kitu ambacho kinabadilika, ni kikubwa kuliko tunavyodhani. Simkatazi mtu kuloga kama imani yake iko hapo, simkatazi mtu kufanya chochote, simkatazi mtu chochote na imani yake, kwa sababu wao ndio wanaabudu hadi ng'ombe na wana madini tofauti, panjabi Waislamu, Wakristo, sijui vitu vingi vingi vingi, lakini imani yao inawaponya zaidi ya sisi tunavyoweza. Kwa kama una imani unachokifanya fanya, ila imani yangu nimemkabidhi Mungu kwa sababu nimepitia vitu vingi sana. Waganga wamekula hela zangu kaka peleka laki tatu sasa mbuzi skul kuwa alikuwa anikula mamangu sasa hivi ambaye miguu imemvimba. yani unakuta sasa unamwaminije mganga afu anakwambia eti mchapicha? yani ndo yale nakwambia geti tumwombe Mungu jambo litaenda sawa. Sasa ingekuwa ni jambo la kumwomba Mungu tu. Laki tatu yangu mbuzi wangu kaenda wapi? Kwa hiyo tu kama mimi ninavyoona kama movie ya Marekani Miracle. Ndio imani yangu kwa nanipaga hivyo kwa waganga kwamba yani mganga kwamba je, jambo lako linaenda linaweza katokea moto kama wazumaridi, jua likawaka. Kumbe bwana wewe. Ah, ganga Mungu wewe jisalie tu. Mm, yani mtoto anaendelea kutaka kujua mimi mwenyewe sijui hata ilo furiko langu la uganga liko wapi. Naona tunapiga misimu, emails zinaingia kama hela ndogo nakataa, kwa sababu unachokideliver sio kidogo, ni kikubwa. Alafu wewe ukiamini uchawi kila siku wewe utaishia hivyo hivyo paka unakufa, unamlisha mganga na familia yake anaongeza watoto, wewe una hata mmoja wa kumtafuta. Acheni hizo imani yeah. Sawa. DM ya Zari the Boss Lady uh, ilikuwa ni ujumbe mrefu sana. Uh, moja kitu ambacho nilikinote ni kuwa Gigi ulikuwa mchafu huko nyuma. Hilo ulichukua kama compliment au au ulipokeaje? uliipokeaje? Nikwambia kitu kuhusu Gigi. Gigi kutoa Gigi Mane, mnamjua mimi nina character yangu moja inaitwa Gift. Yaani wewe hata kama chizi vipi huwezi kufuck na gift. Sorry ashikumsima tutu. Oh my god, nishatukana mimi. Let me say this. Zari ni mtu ambaye maybe she wish kuongea na mimi muda mrefu sana. Sema mimi mama full of shit bro. You can talk to me easy. Kama sitaki pia. Pia I wasn't a fan. Hata yeye kunidia na kuandika leo viandika. That means there's a love there. Don't take everything personal. Usikichukue kitu kwamba huyu kanichukia Zari anipendi. Sijui Zari ananionaje. Yaani zana anataka kunichamba mimi, umeona eh? Alikuwa anampigia tu wa, watu online anakupigia wewe anashusha sauti yake ni mchafu ni, na ange trend zaidi hata vile post mimi. Na nyinyi pia kumbukeni, msingeona kama nisinge post. So mimi na maana sijui Kiingereza naongea nini na boss wangu ni princess, maana hana hata rangi nyeusi, hajachanganya hata kusema mwafrikasti. Baba kitu cheupe cheupe, my boss is white in white out white, everything is white, unanielewa? Dora Dora, so kwamba nilisoma vizuri and she was like during teeth of pregnancy. I was looking at you like you was really dirty. Dirty in a lot of things. Dirty in domo, dirty in mind, dirty in wherever. Akarudi sasa, yani ulikuwa unaonekana kama mtu ambaye haogi vile, kama mtu ambaye haogi which is you, you want me to lie, unataka nidanganye kwamba eti no, nilikuwa naonekana kama naoga wewe. That's not leveling up. Hauwezi ku level up kwa kukataa wewe ulikuwa nani. You can't fika unakotaka kama unakataa wewe ulikuwa mchafu. Eti mimi kwa nabishana naje na Zari? Ngoja kwanza nina Lamborghini. Au nina Lamborghini wananitokea chooni. Wewe mtafadhali. So speak of the Zari, the boss lady for me kuniposti, kunipongeza, it doesn't matter alianzaje. She's my sister end of the day. Uganda, Tanzania, Kenya, we are sisters and we are family kusema ni Jali Zari kazaa na Diamond na Jali, na ndio maana kipindi agoma na Diamond na kuacha wa Diamond, mwambie mtulia mati we na kwa nini sasa hivi yeye kaona pia mwenyewe kajajaja kwamba mimi ajaniambia sijui wewe cha Diamond. No, no, no, kaja yeye mwenyewe personal alikuwa ananipongeza. Na baada hapo tuna chat nikuonyesha na message zetu. Tuna vicheko huko, tunawacheka watu wengine sasa. Jumbo ulipokea kwa, kwa, kwa ukubwa sana zaidi ya vile ambavyo labda watu wengine walitegemea na nini. Wengine bwana angetumia kuna mtu hapa sasa hivi kaka. So mbona usele? akitumwa message na zale kidoti anataka screenshot kindege akakipost status Snapchat, yani kote. Mwingine angefanya na place, tumeelewa. Lakini let's say kwamba why wanawake tunaishia na navyosemaga tuna tunashinda kusapotiana. Wewe sasa hivi nimepata show Uganda, kwamba nimekutana na zao rafiki, maisha yangu atakuwa kama yako. yani mimi nimeenda nitaenda sehemu kwa mtaifu nitafikia Magomeni ya huko. Aka ah, nafikia mastaki ya huko ni lazima cause connection you know what I mean. Hebu sasa hivi nifike Nigeria, Bob Risky atanachamika kwa nini Yoruba huko Yoruba state, labda nifikie Lagos, naongea na watu wakubwa and people need to know huu mchezo ni wa bahati kama when princess tu tengeneza connection mapema ili usije kasema guys, ukaingia live I'm in Kenya, si live nimepigwa na bomu, people help me save me, save you where? Save yourself my friend. Me I'm trying to save my... mimi ananiambia utaki kusafiri, utaki kwenda Nafikia wapi? <laughs> Unataka chapati, unafikia wapi? Where? Hoteli ukiangalia dola elfu mbili. Unataka nikafika siku moja nipige picha nirudi asubuhi. Huku unalia unaliangalia jengo huku ukalale barabarani no. Inaitwa ni movie shatoka inaitwa Scream. Asa the guy is real eh. My life alikuwa anaangalia ile story ya the person ame, alifanya movie ya Scream kati ilikuwa kipindi cha halo. Nimkuta mtoto ameenda YouTube. YouTube kuna vitu vingi sana ambapo mtoto hataki kuingia japo wazazi wa anaanza kukwambia na call 911, naambia which 911? Bora you tell me 911, unajua mifimbo mianzi ilochumiwa mimi 911. Which 911? Utacall 999 wewe? No, so mitandao ya kijamii na kumlinda mtoto, naomba tuchukule very sensitive tu, kuna vitu vingi vinaendelea kuna video mtu anaweza katuma tu ghafla mitandaoni bila kujua athari gani zikamkuta mwanangu. Mimi sana sana anaona kwenye TV hawa nyie kina bona bona nyie mm. bona TV sijui kina wakina ICU wananizalilisha gaya na kwamba mami I, I see you they were bullying you they were talking bad about you but I love you I'm like yeah, you better sababu akashafika stage anaelewa kwamba mama yake ni mtu fulani that is big stage mama yake balozi wa princess kuna mdo na mkutu kakivaa kitisheti kama win princess naambia ugali huo mwanangu chezea ugali huo mambo na mazoea ya Sala kumalizia kwa mashabiki zako ambao wanakutazama sasa hivi. Oh, Mungu wangu sijawahi kusema na comment nzuri kwa mashabiki zangu kama leo. Jamani leo mimi ni mzima. First of all, kwanza sijalewa, pili naenda kulala. Tatu naumwa changu hatari la baridi. So niko napenda kusema nawashukuru sana. Let me be honest. Yeah guys, nyinyi hapo mna mchango mkubwa kwangu wa kunitukana. Mmenijenga, kunizomea ile eh, michupi yake sio sijui nini mikufuli. Mmefanya dizali mwenyewe kaliona hilo na ka comment amesifia akasema, bwana wewe ulikuwa gata hila wewe la deki, ila sasa hivi kwa mopu tunakudeki. Yani the difference between where you come from and where you are is because of my fans and it's you guys keep supporting me. Mimi nataka kuwa namba moja female gang gang gang, yani natamba mimi na kwa mimi, afu mimi nataka kuiokoa Tanzania, so make sure tunaokoa wote sawa. Yana yaani, tamani kuwafanya hadi wale waliochezaga na umaarufu wao waone wao ulipoteza dodo, kwa sababu jamani mademu wote wa Bongo waliojaliwa kuwa na majina wameyatumia vibaya. I'm sorry to tell you this. Hamkutakiwa hata kufungua hizo biashara ili muende maoska huko muende mawapi. Mtu sasa anaanza kuwaza vitambaa na waza mito yake na za mafolonya atawaza vipi jina. So unakuta tu Hamisa kila siku atenda sana kutuwakilisha Nigeria kwa sababu amejua kubalance biashara yake na jina lake. Ila unakuta peji ya msanii imejaa mashuka. Ah, ubuyu, vitambaa, waganga, vijola, dawa za unene. So unakuta kuna biashara za kukuvaa na kuna biashara za kukupoteza. Kuna vitu inabidi tufanye, lakini usisahau kilichokupa nguvu ya kufanya biashara yako ni umaarufu. Umaarufu ni ni zaidi ya kitu chochote jamani, inabidi uheshimiwe, utumikiwe, na umaarufu ni kazi ya kila siku. Kama unavyoona mtu anaenda benki na anatoka, unamwona mtu anaenda ofisini, anakula lunch, anarudi na umaarufu unataka effort pia. Watu wanaochukulia umaarufu ni bahati. Wewe wewe bahati hiyo uongo hiyo, mtumia mdomo wako kula. Yes, asante pia.